Aia! Riprova, riprova. Tenno pigna dietro nuovo, cupo, poco, pipi capano. Più veloce, chi lo sa più eh, veloce? Se ne Tenno di nuovo, poco, pipi capano. Se Se ne ne di di nuovo nuovo poco pipi capano. poco pipi capano.